Hey guys, welcome back to a new video. Guys, आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जेड ऑफ योर जी टी एंड्रियाज गाइस ये ड्रैगन बॉल जेड का जो है पूरा का पूरा मॉड पैक आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि मुझे आ, पिछले वीडियो के अंदर आपने ड्रैगन बॉल जेड जो है ऑलरेडी दे दिया है तो अब वापस से आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं भाइयों ये वाला जो ड्रैगन बॉल का जो मोड पैक है ये जो है पूरा का पूरा एक मोड पैक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ यानी कि जो वो वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक एम e के अंदर जो है पूरी डी एफ फाइल्स दी थी एंड आपको जो है क्लोर स्क्रिप्ट दी थी ठीक है बट इसके अंदर क्या होगा आपको डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करना रहेगा नो आई एम जे टूल नो टी एक्स टूल नो आपको कोई लाइक बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना रहेगा ऐसा कुछ नहीं करना रहेगा ठीक है बस कॉपी पेस्ट एक बार आपको करना करेगा ठीक है उसके बाद में जो है आपकी जो गेम है आप चला के देखोगे तो उसके बाद में आपको जो गेम है पूरे अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा आपकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाएगी और उसी के साथ में आपको यहाँ पे जो है स्काई बॉक्स भी देखने मिल जाएगा गाइस ठीक है पूरा का पूरा जो स्काई बॉक्स है वो यहाँ पे मैंने एड कर दिया है जो कि आपको गेम प्ले में दिख रहा है ना सेम टू सेम गेम प्ले भी आपको अपने फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा दिस गेम प्ले इज़ रिकॉर्डेड ऑन थ्री जी बी रैम सो गाइज अगर आपके फ़ोन में इससे कम होती है रैम तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है आराम से चल जाएगा ठीक है बस सेटिंग्स थोड़ा लो कर देना बाकी और कोई इशू नहीं आएगा एंड यार ये देखने में तो बहुत ही कूल लग रहा है क्योंकि मैंने जब इसको ट्राई किया ना आपको पता ही है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा खेला था इस मोड को और मैंने एक रिकॉर्ड भी किया था इसको और बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनल भी खेला था इस मोड को तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये क्योंकि ये जो मोड पैक है यार ऐसा नॉर्मल सा मोड पैक नहीं है इनको बनाने के लिए और इनमें चीज़ें ऐड करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड होता है तो आप जो है लाइक प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दो ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस में ला सकूँ एंड आप जो है चैनल पे रेगुलर रहो एंड ऐसे वीडियोस का आप जो है रेगुलर को देख सकते हो ठीक है और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो है वीडियोस रेगुलर आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज आपको पता है कि सबके जो स्कूल्स है वो ओपन हो चुके हैं मतलब ये कहने की बात नहीं है सभी को पता है मतलब लगभग लगभग सभी के स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं आफ्टर लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं तो कहने का मतलब ये कि हमारे भी जो स्कूल से अब ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे तो इतना टाइम रहेगा नहीं और आपको ये भी पता है कि दो दो चैनल है साथ में मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ और इस चैनल को भी हैंडल करता हूँ तो पूरा दिन यहाँ निकल जाता है इसी में तो इसलिए जो है थोड़ा सा मे भी डिले हो सकता है वीडियो मे भी हो सकता है कि हफ्ते में तीन या फिर चार बार वीडियो आ सके तो मे भी थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन हाँ मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूंगा गाइज जो भी वीडियो आएगी बहुत अच्छा मोड पैक लेके आऊँगा एंड चैनल के साथ कनेक्टेड रहो गाइज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो कोई गारंटी नहीं कि अगर कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा इस काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब चैनल पे लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने जो है बेल नोटिफिकेशन को ही वॉल पे नहीं कर रखा है इस वजह से जो है उनके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं जाता और वो जो है वीडियो पे नहीं आते ठीक है एंड इसी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे मोटपैक जो है वो लोग मिस कर देते हैं तो अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना भूलना मत क्योंकि यही एक जो चीज़ होगी जो आपको नोटिफिकेशन देगी आपके फ़ोन के अंदर एंड ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इस मोड पे के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है आपने उसी वीडियो के अंदर देख लिया होगा और जो नए सब्सक्राइबर्स है जो न्यू व्यूवर्स है जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनको थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ तो कैज यहाँ पे मैंने जो है मैंने फ्लाइंग मोड ऐड किया है सुपर पंच ऐड किया है सुपर जंप ऐड किया है एंड उसी के साथ आपको कुछ इसके ड्रैगन गोल्ड की जो डिफॉल्ट पावर्स है जो कि इस मोड पैक के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी मतलब सारी की सारी जो पावर्स आपको इन बिल्ड मिलेगी आपको जो है कुछ भी बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी बस आपको जो है एक सिंपल मोड पैक रहेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड करना है एंड उसके बाद में आपको डाउनलोड करने के बाद में कॉपी एंड पेस्ट करना रहेगा एंड दैट सेट उसके बाद में जो है आपको कुछ नहीं करना है आपका जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगा आप क्या इंस्टॉल क्वेश्चन रहेगा वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको पासवर्ड वगैरह क्या रहेगा तो एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेना ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए सो so, मैं आपको इंस्टॉलेशन की ओर लेके चलता हूँ तो इंस्टॉलेशन देख लो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी सो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन सबसे पहले गाइज आपको फाइल डाउनलोड करनी है गोकू विद पावर स्मोट पैक गाइज ये जो है पूरा का पूरा फाइल है 700 हंड्रेड की पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर करेगा एक्सट्रैक्ट हेयर करते वक्त पासवर्ड आपको डालना है बाय एंड सेफ्रॉन गाइज सी ये हमारा पासवर्ड रहता है हर एक मोट पैक का यहाँ पे देख लो उसके बाद में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे तो फाइल लंबी है बहुत ज़्यादा बड़ी है तो टाइम लगेगा फोल्डर मिल जाएगा इसके अंदर कॉम डॉट रॉक गेम डॉट जी ऐसे इसको यहाँ कॉपी कट कर लो उसके बाद में एंड्रॉइड में आओ डेटा में आओ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो गाइस ठीक है कॉपी करना मत भूलना कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे कर दो बस हो गया बस इतना सही गाइस बस इतना सही करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड जैसे ही अपना गेम ओपन करोगे ना उसके बाद में आप देखोगे तो आपको जो मोटपैक है वो बहुत अच्छी तरीके से रन हो चुका है कोई भी इशू नहीं आ रहा है और पूरा का पूरा जो मोड पैक है बहुत अच्छे से रन कर रहा है एंड एक और बात गाइस अगर ये मोड पैक अगर आपके फ़ोन में नहीं चलता या क्रैश करता है या लैग होता है बहुत ज़्यादा तो मुझे आप जो है कमेंट के अंदर बताओ और अगर आपसे इंस्टॉल नहीं होता अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आओ मैसेज करो वहाँ पर काफ़ी बंदे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर एंड उसकी जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व भी करता हूँ उन लोगों की तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है मुझे आप इंस्टाग्राम पे आओ एंड मैसेज करो मैं उसका रिप्लाई विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको जो है मैं मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से जो है आपका मोटपैक क्रैच कर रहा है मेरे को आप स्क्रीन शॉट वहाँ पर भेज सकते हो ठीक है तो पूरी गारंटी के साथ आपको ये मोटपैक दे रहा हूँ मैं तो आई थिंक कोई इशू आएगा नहीं ठीक है बट आता है तो आपको पता ही है क्या करना है तो यहाँ पे आपको स्किन भी देखने के लिए मिलेगी गाइस ठीक है ड्रैगन बॉल जेड की स्किन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे स्किन ओनली एक ही स्किन आपको देखने के लिए मिलेगी ठीक है जो कि आपके ड्रैगन बॉल जेड की होगी सो गाइज वीडियो ज्यादा लंबी नहीं ले जाऊंगा मैं ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ ज्यादा लंबी नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ज्यादा वीडियो में है नहीं और नॉर्मली आप गेम प्ले तो आप देख सकते हो और काफी सारे लोगों ने तो बहुत पहले ये देख लिया था गेम तो अब कोई मतलब नहीं है वीडियो को ज्यादा लंबे ले जाने का तो वीडियो एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए टिक केयर एंड बाय